ассалому алайкум подписчикои калхозобо тв бачаҳо инам меҳмонхонаро насти боша як обзор мекунем сёка мекунем меҳмонхонаи калхозобод гасинса балх ҳозир медорем якта якта шароитоша мебинем чӣ хелае ина меҳмонхонаи гасинса балх ҳозир мақсад дарош медорем тамошо мекунем якта якта нархоша шумода пешкаш мекунем Yok mu ya? Ne bedenim ne çoğu ne mimar kona. İnce joy kabul gosha müsaade cem bedenim. Yak tak tak registre sana kini kadın kona holi boşa. İş zalsa. İnce joy kabul gosha miyor registre sana kini kadın kona holi boşa mı gidin bedenim. Salamu alaikum. Arkadaşlar sözü dinleyeceğim. Yine tormon buday авқотҳои бамазза бамазза мекунад салому алайкум акас ҳостед инҷа маъдам ақан саломатку амон аст димитаж эброима ина бачаҳо инаи хонамон стандарт будай ина хобгоҳуш дунамо чӯлду каси ҷабимона хоб меравад и нархиш чӣ лака як сад чил сомон дувоздаҳ соат як сад чил сомон дувоздаҳ соат мисол ҳозир саҳари неҳда омад бегаи неҳда мебирон меравад шав меравад агар се мени бошад ёки дута духтар бошад дута бача бисчор соат мешавад оилаи бошад бисчор соатоилаи боша бисчор яксад чил сомо агар ягон каз хоҳишман боша дувоза соат ина телевизор фанер фанер ҳамаш қуинавӣ ижа пушок мушокша бемора беморано ина ҳамаш ҳаста душавои ҳоҷатхона чи қадар ижа бадака ҳаста ина душавоиш ҳоҷатхона ҳамаш гарм қоидави оби гарм кунед шароиташа нағз яксад чил сомона и баъд завтрак мафтрак абе чихел мешавад семенида завтрак дода мешавад хамон дига хитшо мекунад чизе ки биёрам мумкине чизе ки поён бихарам мумкине касе се менишид мисол завтрак метан тамома агар дига одамо боша хитшон қатӣ авқот авқотшона биёран инаи хонамон як саат чил сомони будабачо як рӯза арзон арзон стандарта ина бачо инҷа медонем инаи дусаду ҳаштум хонамон полюкс буда медонем шуро нархоша мебинем чиқара ина дарунаш полюкс инҷа чои пои завтра ужун пужун абед мабед мекуна ҷабо харадиник дошта қоидави инаи комратаон спарли ина сиютамрӯзи ки инҷа фанер буда кушо кушо мемона хоб ино и полюкса нархуш чиракаира яксаду ҳафтод сом ино бачо гармака қоидаи зимистон боша гарм мешавад тобистон боша ина консенер ҳаст харид карда бем олоҷа телевизор телевизор бемал кор мекунад интернет интернет чи қадар ҷа дора интернет ама ина каналои платни чи қадар ко боша яксаду ҳафтод сомо иҷа макаму дувоздаҳ соат а ёки я шароитам мисол оилае биёянд бисчор соат агар оилаеро боша хидоштока ягон дига кас қатӣ биёянд дувоздаҳ соат яксад ҳафтод сомонӣ ина ҷои хобгоҳш ҳоло инҷа оина поина тиреза аст мисол тамошо карда берана инаҷа тамошо карда бием оло неста гарон шу мешавад ҳавои тоза гирифта ҳамаш қоидагӣ ки занонаш гарм дай сус хеле бачаҳо инҷа буд ҳар як касе меҳмонхона омад хеле халат дорад хеле сачоқ дорад ҳар кас омад шушта хлор карда тоза карда ба санитари гигиена дигора мекунад ҳана оз мерем ҳоҷатхона байнаш медонм тамошо мекунем инҷа ҳоҷатхона қатъи душавоиша байнаш термикс пермикс ҳаст душавои ҳамаш қоидавӣ ой гарм хунак ҷошон гармаинҷа бу мусахо кунак шушурка дорам иш 170 сум мебуда як рӯзаш ина насибошоз мерем люкса тамошо мекунем ина ия балкон буда бачао балкон васта мебура як тамошо куна берана як ҳавои тоза гирифта ина иса байрақ касемкада будема байрақ ипара рӯпарои мактаби байналмилали президента нав сохта гирда ина дими таша бем бало баромада тамошо кара нағз бози мерем ду киса тамошо мекунем ине боина дуюм этажа ижа инаи хонамон люкс будай ина айдора маданаш қадаш маълума люкс чихила инаи ҷои кравача хулгохшай ҷа креслада та кресла телевизор эй молол мо даги тамошо кардаги бахча бо балкон о балкон дора бо фақат люкс балкон дора бачо ҷам балкон аста э? беи молол кара буромара тамошо мекуне ҳавои тоза гирифта пуратон дара кида мемоне ина даруни хуна телевизор дута кресла ина мешина беи молол чои пои авқот мақотшо мехона инҷа шфанерушонаш фанерша кушой мушокоша бе малон мемона садчокоша мас ҳар рӯз сушта мемона ана инҷа ҳамон хоҷатхона қати душавоша оби гарм хунак сушилга ҳама башарил тошу қати хонамон люкса ира нархи чиқира банака 320 сомон қуи дави беҳтарин ина тоза ҳар рӯз ҳар як кас омадра пылесос мекунанд ва санитар гигиена риоя карда тоза карда мемонад хонамон люкси ина бачао беҳтарин кондисионер пансионер гармкуна топли пол ҳамаш ҳастон қоидави ина бача бо як бор дигар шароитшро гузарона берем агар оилавӣ биён дувоздаҳ соат бисту чор соат сари бист сомон ягон кас командирош ягон меҳмонхона бошад ди кас мардак бошанд 24 соат бемалол 220 сом қатъи кор мекуна мераванд фақат завтра метена ина бачао нархоҳам кирӣ бидай саломат боше яктакта подписка қатъи лайка фаромӯш накунем меҳмонхонаи калхозобод ҷалолин барқӣ меҳмонхонаи балх аст им хеле хунаша ҳамашон қоидавиянд иш стандартша бачао рақамоша мемонем касе хоҳишма бошад бемалол занг зада ягон хонаро брон кардан боно мешавад дуюметаж буд ози яким этаж мефурӯем рақамоша рафта нависта мемонем таи кранда бисмиллаҳ ҳам хеле бачаҳо саломат бошед сарбаланд бошед и парада бо ресторан аста як бо ресторан медоромадем нағнаши инҷа ресторан касе توی خونه کده نباشه اگران توی خزمت رسانی در شوی باشه این هم بچه ها رسترانه یا سویتش ها گیران میکنن این هم بچه ها رسترانه یکان دین رجدین یکان خرسندی یکان سولنوی های نوروزی های به این ملال اومده گذرانده میتونی یکان خرسندی تو دانه то чанд одама мешавака яксадси нафара ина салошон ҳамаш қоидаи дастархон пастархон мин хато накират мекунед мисол чихел дастархон накират кардани бошед ҳаст ира бад нархш чихел ака ду ҳазор сомона ҳайла бачо ҳама шароиташон аст нағзай арзонтар мобила дорам мисол деразин ягон хурсанди боша арзонтар када метан ана туй ягон туй боша да ҳазор сомон мидаи бачо ҳам хели бине гитараи самаде нуаксад даст қати сохтаги ира бине чи хел эксклюзивния инеиш сефа иш тросиш ҳаққони будай подчинник матчинник ключ мондаги шисранка гавнесдеки акаодил гавнес ина акаодил калабудахкадама ина матчоро рақамоша гирифтем бози менен та экранда нависта мемуна ҳатман занг занем бемалол муроҷиат кардем мешава саломат бошед матчо сарбаланд бошед меҳмонхонаи балх